16 кылымдын орто ченинде поляк астроному николай коперник асмандын суткалык кыймылын жердин өз огунун айланасында айлануу менен түшүндүрүү абдан оңой деген жыйынтыкка келген ал ошондой эле Птолемейдин бүт комплекстүү системасы төмөндөгү гипотезалар коюлса дароо жок болоорун көрсөткөн биринчиден планеталар жерде эмес күндүн айланасында айланат экинчиден жер планеталардын бири жана ошондуктан күндү да айланат ошентип коперниктин теориясы боюнча планеталар сүрөттөгөн илмектер биздин планетаны кыймылдап жаткан жерден карап жатканыбыздан келип чыгат күндүн жылдык кыймылы жердин күндүн айланасында жылдык кыймылы менен түшүндүрүлгөн ай гана жерди айланып жүрөт жер эч нерсе менен өзгөчөлөнбөйт жана планеталардын бири күндөн үчүнчү орунда ээлейт планеталардын күндүн тартиби төмөнгүчө: меркурий венера жер марс юпитер жана сатурн борборунда күн жайгашкан дүйнө системасы гелио центрдик грек тилинен гелиос күн деп аталат марс юпитер жана сатурн планеталары тышкы деп аталат ички же төмөнкү планеталарга меркурий жана венера кирет алардын орбиталары жердикине караганда күнгө жакыныраак ушул себептен улам венера менен меркурий эртең менен же кечинде гана көрүнөт